Перемога тижня безвіз для України. Новина з Європарламенту прийшла, коли ми ну майже втратили надію. Після ключового голосування європейських депутатів залишилися технічні процедури. Експерти вже порахували, що безвіз з Європою має запрацювати з 12 червня. Як він буде діяти на практиці? Чи означає це, що ну все взяв паспорт і поїхав? Мій колега Сергій Кудімов підготував для вас дуже наочне пояснення. Для українців без перебільшення історичний день. Європейський союз нарешті підняв перед нами шенгенський шлагбаум. Поїхали вперед до ЄС, але одна важлива деталь: потрібен паспорт і незвичайний закордонний, а біометричний документ, у якому буде чіп з вашими відбитками пальців. Такі роблять у центрах Державної міграційної служби. Так що займаємо чергу, ну куди ж без неї? Щойно стало відомо про безвіз, українці поклались сайт підприємства, яке ці документи виготовляє. Що ж, невже тепер маючи біометричний паспорт, можна буде ось так запросто в'їхати до Європи? Так, якщо ви не збираєтеся там працювати чи навчатися, безвіз для туристів та ділових подорожей. Вічливі прикордонники, які раніше будуть розпитувати вас, а куди ви їдете і навіщо, і так само вічливо можуть попросити підтвердити це якимось папірцем. Тож варто тримати під рукою запрошення від ділових партнерів чи броню готелі. А ще європейців так само цікавитиме ваше фінансове здоров'я, тому краще мати довідку. Ну звісно, не з лікарні з Банку про стан рахунку або готівку. Розрахунок простий на одну людину 50 євро на добу. Ну або, хоча б якісь банківські картки. Про це можуть спитати, а можуть і не спитати. Просто якщо вас спитають, а у вас замість квитка щира. Посмішка це підстава завернути вас додому. А ще зворотній квиток на літак, який свідчить, що плануєте повернутися у законний термін. Безвіз дозволяє залишатися в країнах Європи до 90 днів. При цьому кількість в'їздів та виїздів не обмежена. І на сам кінець, якщо у вас поки старий закордонний паспорт, викидати його не поспішайте. Він діє так само, просто як і раніше, доведеться йти у консульство і отримувати стару добру шенгенську візу. Але це час і гроші. Тож вперед за біометричними паспортами Європа стала ближчою. Безвізовий режим, який цього тижня фактично отримала Україна, дає право на туристичні подорожі, ділові поїздки, але не дозволяє їхати на роботу. От власне того, чого так боялися європейці, що до них піде хвиля мігрантів з України. Ну, побоювання те безпідставне, адже протягом останніх двох років консульстві відділи сусідніх нам держав говорять українців, бажаючих отримати робочі візи, стало в рази більше. Різні соціологічні дослідження свідчать, люди не те, що втратили надію на зміни в країні, але жити, ростити дітей потрібно зараз. І тому у фразі поїхати не можна залишитися все більше сімей ставить кому після слова поїхати. Але що ж їх чекає там за порогом у чужих країнах? І чи добре жити там, де нас немає? Євген Лісно дізнався. Він розшукав тих, хто почав нове життя за кордоном. взгляд из-за бугра или основные причины на вылет. Если ты бизнесмен тут успешный, то в Сполученных Штатах ты Дональд Трамп. Что общего между Доминиканой и Закарпатьем? Здесь у вопрос просто решается в ресторане. Украинская миграция на примере правил американского футбола. Не выдержать давление внешних обстоятельств и вылететь с поля очень легко. Глубоко за полночь аэропорт Борисполь. На табло в ожидании Амстердам. Впереди еще две пересадки. Украинец Иван Тавкач вот уже 11 лет живет в США. Там у него маленький бизнес, связанный с робототехникой. В Украине, по его признанию, для такого шансов нет. Должна быть стабильность, должна быть э, хорошо развита инфраструктура. Здесь можно построить, э, в принципе, то же самое, но э, мне тогда будет 80 лет на тот момент, когда это все закончится. В ожидании, когда все закончится, летом 14 практически последним поездом из Донецка выехала и семья Усиковых. Вот в 2014 году вы как Кость, выезжали. Было гораздо волнительнее, волнительнее не? Нервно? Нервно, волнительнее, да, сегодня налегке. Костя с Настей, годовал на тот момент дочкой, прямиком из захваченной беспорядками Донеччины, отправились в Доминикану. В съемной квартире, теперь их дом тут, они часто пересматривают это видео. Кажется, что и не было спешного отъезда и тревожных ночей в Донецке. Периодически автоматная очередь звучала ночью. От этого уже, уже были организованы Э, патруля плота, уже захват, захвачен было ОДА. Никто не знал, чем все закончится, и они решили уехать как можно дальше, там, где нет войны. С работой проблем не возникло. Она косметолог, он фитнес-инструктор. Это ощущение было такое, что ну, на время. Жизнь в мире, где никто и никуда не торопится, затягивает. Но мысль о возвращении из Карибов домой продолжала терзать. Сократились приток туристов. Несколько было рейсов даже Осталось в день, в три. Осталось три или два в неделю. Соответственно, это в раз 10, да, наверное, падение. Упал спрос и на их услуги. Ну и, конечно, мысль о близких в Украине не оставляла в покое. В Госпогранслужбе Украины нет четких данных, сколько граждан страны уезжают и приезжают. Только статистика пересечения границы. У 2016 році е, кордон перетнуло е, 50 мільйонів гром- громадян України, а в 2015 році ця цифра досягала 46 мільйонів. Тобто збільшується. Так, збільшення як і загальне, так і по громадянам України. Еще 11 лет назад Иван Тавкачи не помышлял о жизни за границей. После окончания универа даже повезло. попал на работу э, на полставки в Институт молекулярной биологии и генетики. Сколько платили? Это было в районе, может быть, 200 гривен, а может быть, 300, я уже не помню. Тогда совсем... дру- Много, мало было? Сколько это было? Это было так, что мне хватало на пиво. Но вскоре закончились и эти мизерные деньги от заграничного гранта. Я оказываюсь в ситуации, в которой э, мои знания в принципе никому не нужны. Не нужен на родине, понадобился за рубежом. Парень без труда получил приглашение на учебу в Штатах. Там и остался. В Украине теперь только на отдых. Такое ощущение, когда каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, как будто бы здесь остановилась жизнь. Прогуливаясь по местам студенческой юности, Иван сетует на трудности заокеанской жизни. Шары нигде не бывают. нужно всегда работать. И э, в Америке намного тяжелее. Во-первых, нету э, атмосферы, к которой ты привык, э, нету ни друзей, никого нету. Нужно просто работать с утра и до вечера. Впрочем, применять свою американскую мечту на украинские реалии уже не готов. За границу как ехали, так и едут. И основная цель далеко не отдых. За последние годы желающих поработать на экономику развитых стран все больше и больше. Ну, з 2014 року приблизно десь в два рази збільшилось, збільшився потік е, е, трудових, ну, це трудових мігрантів В рекрутинговом агентстве не умолкает телефон. Мужа можно тоже без проблем, а сыну никак. Сыну можно только на Литву. Сейчас только по Киеву и только официально более 50 таких агентств. Спрос рождает предложення. Поляки дуже швидко зрозуміли, що простіше за все зробити. Вздовж кордонів е, вони побудували е, доволі багато підприємств, приїжджають до України. Своїми автобусами забирають людей за принципом розвозки, вивозять туди, вони там працюють вечором і повертають назад. Киевлянка Людмила Любенька ще не пыталась найти роботу тут. В итоге пришлось поїхати туди. стать заробітчанкою. Якщо там набирають і люди їдуть в 60 років і в 65, піднімають економіку іншої країни. Это ее уже второе турне за границу и снова в Польшу. Заработанное за кордоном позволяет хоть как-то жить. Тому що вимушена, тому що тут роботи я знайти не можу. После возвращения из Доминикана Костя и Настя для жизни выбрали один из самых западных городов Украины – Ужгород. Набережная реки Уж, не океанская, конечно, но все же расслабляет. Заметил, это пригордонный э, город. Здесь три границы рядом. Встреча со студенческим братством перед вылетом штаты для Ивана давно стала традицией. все однокурсники, кто остался в Украине, так и не работают по специальности. Якщо ти бізнесмен тут успішний, то у Сполучених Штатах ти Дональд Трамп в якійсь мірі, розумієш? Тобто в тебе неймовірні будуть стати. Якщо ти, якщо ти тобі вже давним-давно туди переїхати, нарешті. В Украине сейчас никто не назовет точную цифру уезжающих и возвращающихся. Население в стране давно никто не учитывал. Ми провели пере- перепис е, в циклі 2000-х років. 2001 року ми провели перепис. З циклу 2010 року ми вилетіли, тому що е, м, тільки дві великі країни в світі не провели перепис населення. Одна називається Судан, друга називається Україна. Костя один из тех, кто вернулся. Он очень быстро адаптировался в Ужгороде после Карибских островов. Во многом помогли старые друзья по игре американский футбол. Да и близость к Венгрии на пользу. На днях он подписал контракт с одним из футбольных клубов. Не выдержать давление внешних обстоятельств и вылететь с поля очень легко. Куда сложнее вернуться назад в игру. До 5 миллионов украинцев постоянно проживают за границей. Это по официальной статистике. Сколько из них возвращается назад, никто не считал. Евгений Лесной, факты тыжные.